Okay guys Suara dah nak mati Macam-macam lah kita guna Tapi masih tak ada sambutan lah Hai guys, kita jumpa lagi ya. So, hari ni kita memancing lagi di tempat yang sama. Korang pancing rawang botak aquaking ya. Ah, kenapa kita datang kerana dikatakan 2 3 hari lepas lah dia sudah masukkan ikan baru lah sebanyak 6 tan lah so 6 tan lah bukan 600 kilo tau 6 tan lah so that's why kita datang lagi hari ni so ini setup kita dah siap-siap sedia ha, kita akan pergi bawah sana alright jom kita pergi lagi lah harap-harap hari ni hasil dia memuaskan lah Okay, kita bersama dengan Peter lagi. Hai. Hai. Dengan asing lah. Ha, asing ada sana. So, hari ni kita pancing bertiga lagi. So, joran satu, dua, tiga. Hari ni kita pakai kupon lah. Kupon yang diberikan hari tu oleh bos. So, dapatlah free dua jam. Ha, itu asing. Tengok. Oh, bergaya jalan. Nampak? Eh, macam Mr. Muscle lah dia. Badan besar-besar ni lah. Hai. Hello. Alright, so kita pergi hari ni kita punya spot kita pergi duduk belakang sekali. Ujung. Okay guys. Suara dah nak mati. Macam-macam ah kita guna tapi masih tak ada sambutan ah. Tengok chef umpan lah. Green bait lah. Mantap bait lah. Macam-macam ah. Lepas tu sekarang sampai kita pakai <laughs> usus ayam Ah, macam-macam lah Sudah berlalu 2 jam lah 2 jam lebih Kita 3 joran lah Tapi Belum lagi ada lah yang strike So masih lagi kumpau-kumpau Ataupun membangau lah di sini Hari ni orang agak banyak Kalau boleh tengok Hampir hampir penuh lah Tapi tak banyak lah juga nak ikan So tak tahulah hari ni ikan puasa ke apa Hari pun dah nak hujan Tengok gelap apa lah macam mana Kita mengharapkan yang terbaik lah Teruskan Bersama kami ya ha, Tengok mantap poi pun dah Tak ada mantap lagi dah Dia dah lemah dah Tak ada semangat Asing <laughs> masih lagi semangat mancing lah Hai guys, kita jumpa lagi ya. So hari ini kita memancing lagi di Botak Aqua Farming ya. Botak Aqua Farming hari ini bersama dengan Peter saja. Hello. Hello. Asing tak senang ah hari ini. So kita memancing lagi di sini ya. Target kita pada hari ini rohu. Okay, sekarang tengah prepare roti. Kita guna ramon istimewa ya, yang diajar oleh Sifu rohu lah ni satu Kalau ni tak jalan ha, Kita pakai ni Harap-harap menjadilah Dan kita punya jus ha, Semua kat sini lah Macam-macam ada So kita sedia dulu Nanti apa-apa Nanti kita update balik Masa sekarang pukul 9 pagi ya So kita mancing 5 jam Harap-harap penuh lah kita punya jut hari ni Harap-harap lah Alright kita update balik Cuaca bagus hari ni Alright Música